अरे भाई देखना अभी कैसे मैं इस ड्रम के अंदर घुस जाता हूँ अरे भाई ग्रीना वाले ने क्या ही गजब का चीज़ बनाया है देखो यार भाई कैसे हैकर वैकर मैं कोई है चीज़ नहीं कर रहा हूँ ये रियल है आप भी जाके डक में जाके उतर के देख लेना अच्छा लगे तो लाइक करो भाई सब्सक्राइब भी कर लो